давайте еще раз проверим. Погода шепчет, дорога стерли, Тележка, фура, сыпался на стройке, времени. На стройке, Macie Mołako, Słyszenie. И еще раз проверить. Пообещала этим летом на диете посидеть. Забей на классику, есть более верный способ похудеть. Не мало времени Obrigada.